Ребята, всем привет! Сегодня очень насыщенный день, точнее полдня у меня. Э, пятница, 15 ноября. Сегодня приезжает ко мне мама. Я, конечно, не знаю, слышно вам или нет меня. Я стою практически посреди трассы, <laughs> можно так сказать. Мне надо съездить, забрать документы, карту свою, которую я ждала где-то 10 месяцев. Потом я забегу, наверное, возьму себе кофе и пойду встречать маму. Вот так вот выглядит Поморское воеводство. Тут, конечно, с другой стороны дороги делают. Сейчас я пойду свою забирать карту побыта. Посмотрим, дадут или нет. Но ну, уже как бы срок, поэтому карту я забрала. И вот так вот она выглядит. Сегодня мы погуляем по городу, я ей покажу вечерний город. Еще у нас завтра будет день, но ну, она потом вечером уезжает. Но ну, я думаю, что мы все успеем и хватит времени хотя бы чуть-чуть побыть вместе. Вот это тирамису. Он с орешками, с изюмом. Там идет прослойка шоколадная. А Этот я точно не помню, как называется, но он с вишнями. И там идет прослойка этот деревняшная. Мы пришли на колесо. Оно практически находится в центре Данска сейчас мы будем на нем кататься. Это колесо, кстати, уже переносит третий раз.